Hallo zusammen, ich bin Noah. Hallo zusammen, ich bin Alessia. Wir machen die Lehre als Hörsystemakustiker bei der Firma Amplifon. Und wir möchten euch heute gerne ein bisschen mehr über unseren Arbeitsalltag zeigen. Bei der dreijährigen Ausbildung zum Hörsystemakustiker dreht sich alles ums Thema Hören. Als Hörsystemakustiker hilfst du Menschen dabei, die Emotionen oder Klänge neu zu entdecken. Du ermittelst in Tests, wo genau die Stärken und Schwächen vom Gehör deiner Kunden liegen. Sollte eine Schwerhörigkeit vorliegen, beratest du sie und entwickelst maßgeschneiderte Lösungen. Abgerundet wird deine Tätigkeit durch kaufmännische Aufgaben wie beispielsweise die Abrechnungen mit den Versicherungen. Die Arbeit als Hörsystemakustiker ist eine Kombination aus Technik, Beratung und Verkauf sowie Administration mit viel Kundenkontakt. Durch unsere Arbeit kann man am Kunden helfen und ihm einen Teil der Lebensqualität zurückgeben. Die Voraussetzungen für die Ausbildung zum Hörsystemakustiker sind Interesse an Hightech-Produkten, sowie handwerkliches Geschick und technisches Verständnis. Du solltest Freude am Umgang mit älteren Menschen haben und einfühlsam sein. Dazu solltest du auch ein Flair für Zahlen haben. Maintenant que tu as un aperçu de la formation d'audioprothésiste, si nous avons égayé ton intérêt, tu peux dès maintenant t'inscrire pour une journée d'essai chez Amplifon.